Hei, hidasta vähän. Ok. Hidasta vielä. Hidasta, hidasta. Okei. Okay. Hyvä. Nyt voit taas vähän kiihdyttää. Okei. Okay. Nyt, hidasta taas. Äh, aha. Ö, hidasta, hidasta. Okei. Okay. Äh, nyt mä melkein pysähdyn. Hyvä. Nyt voit taas ajaa. Mitä tää on? Ihme nykimistä. Miksi pitää ajaa tälleen? No, taajamassa pitää ajaa varovasti. Täällä on lapsia, kissoja, pyöräilijöitä. No joo, mutta eihän sun sentään tällä tavalla tarvi ajaa. No ei, mutta mä yritän lukea meidän keikkajulisteen. Hei, tuossa tolpassa on taas yksi. Hidasta, hidasta, hidasta. Tee kuten bändi. Valitse nopeus tilanteen mukaan. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva.